مبارک عروسی مبارک مبارک مبارک عروسی مبارک مبارکی در همه عروسی ها در این عروسی خدا تنها در این عروسی مبادای خدا تنها مبارکی شبی قدر ما بروزه بوی مبارکی ملاقات مبارک عروسی و جنتون مبارکی تماشای جنتون با مبارکی تبارک ندیم و ساتی با برا کی کرد و آمین برا کی کرد و مبارک مبارک عروسی ها مبارک مبارک مبارک عروسی ها مبارک مبارک مبارک عروسی ها مبارک love.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 شراسي بس شنو لا تنكه شراسي بس بدك صبحي وفا فكري يشتى وزيك زوري شراسي بس بدك صبحي وفا our ورسم که وطنه سیمه گانی شخص مزهی تطمن نگاه نمزهی که زمان پا با تبا و دیره یه مرو بانی شخص مزهی تطمن نگاه نمزهی که زمان پا با تبا و دیره یه مرو بانی شخص isso é fascinante eh? Pode شخص اینو برسم که وطنه زندگانی شخص مزایی تطمنم نگاه دادم مزایی کس من تا بکی سکم میرو میروبانی شخص مزایی تطمنم نگاه دادم مزایی کس من تا بکی سکم بنزیرم یه میروبانی شخص قبولا میرخسیم ها از غم خیار منالم روز و شب قرار منالم زندگی میگذرد صد افسوس زندگی میگذرد صد افسوس از غذا تا بهار منالم از خزان تا بهار میدارم از غم اشقیار یار میدارم روز و شب قرار میدارم روز و شب قرار میدارم پیش درگاه خداوندی کریم پیش درگاه خداوندی کریم صبح و شام زار زار میدارم صبح و شام زار زار ندارم از عشق یار روز و شب قرار مدارم روز و شب قرار مدارم روز و شب قرار بله. ای عاشقی روی تمام هلاکی کوی تمام عاشقی روی تمام هلاکی کوی تمام تو زوی تبم یاری و خانه تو زوی تبم یاری و خانه مستایرت تو زورا وز تو زلیخا مستایرت تو زورا وز تو زلیخا تبی مرد که خدا یاری و خانه تبی مرد که خدا یاری و خانه بخون یاری خانه عاشقی روی توم حلاک کوی توم عاشقی روی توم حلاک کوی توم دو آرزوی توم یاری خانه دو آرزوی توم یاری خانه دو آرزوی توم یاری خانه

سوپا وینم فکی از تو پایانی و کادا ای سوپا وینم فکی گناهام است دیداره ای سوپا وینم فکی ای مناهام است دیدار ای سوپا وینم فکی جیار جانی خوش رو عشقی یکانی خوش رو جیار جانی خوش رو عشقی یکانی خوش رو یورک پره زاد کنه دیار وطانی خوش رو یارن پریزاد است یاری و خانی خشروی جیاری جانی خشروی عشقی خانی خشروی جیاری جانی خشروی عشقی خانی خشروی دروازه دل بند اگر هرگر مرکز جوکر کرد یاری و خانه تش روی اگر چه شد زید یاری و خانه تش روی جیاری جانی خوش روی عشقی خانه خوش روی جانی خوش روی عشقی خانه خوش روی یاری و خانی روی جنن تن نزبینم یاری و خانی خشنوی جیاری جانی خشنوی عشقی خانی خشنوی جیاری جانی خشنوی عشقی خانی خشنوی شغلان زبا سنم دش بزه بکرتنم شغلان زبا سنم دش بزه بکرتنم برای یوز بخم یاری و خانی روی برای یوز بخم یاری و خان خوش روی یاری جان خوش روی عشقی خان خوش روی یار جان خوش روی عشقی خان خوش روی و خان گل بب یاشک وزی دوست رن یو و خان گل بب یاشک وزی دوست رن یو که عزیز یم کنن یار و خان خوش روی عزیز پینه یم یاری و خوش روی خشروی یار جان روی عشقی خان خشروی شجار خوش روی عشقی خان روی خبر شخ زمان از سخشی شیتر مال ترن برای پل دولت یار دست ملال ترن یم زمان خلق ندیشتی سق ندیشت آینده چیز هیچ رابط خشت شب نوکت شدگان از با دک دل ماسکتی خشال سرد دشگ از آمد بود کلامت سر تشین شایم کردر سگ به فرمان ایمام خشی نگده روان سرد سگ به فرمان ایمام خیشی نگدت روان سرد Hey! hey.